Tozui tango ya koyoka ba ba doleances ya population congolaise surtout oyo bazali kati ya diaspora. Epuis na yango esengi ke tomeka koyanola mwa moke esika nini oyo biso tokomi mpe na nzela nini oyo tolingi kokende. FAC qui signifie Forces armées congolaises si je deviens président de la République un jour. Voilà donc comment on pourrait amener à changer les noms, par exemple du pour le faire mettre à FAC, qui pourra complètement renforcer et redonner un véritable sens au pays qui porte la lettre K forces armées congolaises. Mais revenons à notre ah, premier sujet. Comment protéger l'homme congolais et comment protéger le peuple congolais dans son ensemble, surtout dans la partie Est en particulier, là où il y a plus de massacres. J'avais mis en place un projet. Euh, on entend souvent parler, il y a des politiciens qui, euh, congolais qui essayent de répondre là-dessus pour essayer de, débattre même dans l'Assemblée. Et il est très important de savoir que le PPDC avait imaginé, et écrit le projet de protection. Cela veut dire diriger un mur de protection, de protection entre le Rwanda, le Burundi, pendant une période de 50 ans. Et dans ces projets que nous avons mis en place, nous parlons des structures sécuritaires. Cela parle de police, de douaniers, jusqu'au service de sécurité. Donc, le nouveau genre que nous allons mettre en place. Enfin, à chaque action amene contre notre population mais na ngonga oyo ntango tozali kokende na nzela ya maponami esengaki mpe ke liloba oyo esengamaki epesama démissionne et qui cause souvent des detresse à notre population je vous remercie à bientot ayebake mutu oyo asali ngonga na ye esili ngai nazali koya il faut que nazala na ba makoki oyo ekosunga oyo ekopesa ke na meka ko konza mboka na biso na ndenge esengebeni tozali komema population na biso na nzela ya division na nzela ya soni mpo na incompetence bakambi oyo bazalaki epe oyo bazali lelo bazali koyoka langage oyo population azali kosenga bango te. Tango population ezali kosenga changement, esengi na mwana nionso akoki koyekola eloko baza kobenga changement. Changement eza koloba kolongola pe kopikola. mpo te maye ya sika ekota. Problème oyo ezali koleka tomekaki kolobela yango na mwa moke na kati ya ba réseaux sociaux ezali likambo oyo conflit ya bapaya ekoti na kati ya ndako. Ntango conflit ya bapaya ekoti na kati ya ndako, esengi ke tata moboti atelema epuis asangisa noko na mwana na ye bameka kozala na meme lignee. Mopaya mongunia akolinga toujours komeka kotia zizani ekosenga ke mwana ntekolo neveu azala pe na boyoki ya ba noko nga moboti nazali koloba. Tobotaka bana topesaka bango education kati na education topesaka na bana Esengaka na biso de temps en autre ya kotelema mpo na kozongisa moko moko na esika na ye mpo te libota ezala toujours soude. Mpo soki tozali kozongisa moko moko na nzela na ye te, tokotika ke akokende epai ya bapaya, bapaya bakosunga ye kasi na ndenge oyo esengaki te ke basunga ye. bakosunga ye kaka te mpo te bazala na profit, bakosunga ye mpe na nzela ya mabe mpo te ekmema ye na nzela ya liwa. Na kati ya nzela maponami, toyebaki ezalaki na basini songolo et puis tosengaki na population na biso ke topesa sanction tomiyekola sanction oyo topesi ezali wapi tozali kokende na continuité. Soki topesi moto sanction, moto wana akoki jamais koloba ke tika ke nakende kodiembela mpo sanction eza komema ye na nzela ya demission. bakoloba na biso boye, tosali mingi. Biso tokoyebisa bango boye, na ngonga oyo bino boyaka, baye oyo bazalaka mpe basalaka mingi. Me kasi ntango ngonga na bango, ntango ngonga na bino ekomaki, bolobaki na ye demission, mpo tolingi lisusu yo te. Mais na kati ya ngonga oyo tango population ezali kopesa bino sanction botika komema population na biso na nzela ya distraction bozala bato ya mayele bato na bwania mpe boyeba Ndenge nini bokoki kokende na malembe mpo te que population na biso evanda na kimia? Nazalaka moto ya polemique te mpo na kokende kolobela songolo to mpakala. Ezala songolo, ezala mpakala basali bosoni. biso tozali na besoin na besoin ya kozongisa bafraction nyonso tu ya population na biso kati na nzela po mingi bazali ya bobungi babunga bayebi lisusu nzela te esengi na biso komema bango lokola balekaki deja ligne rouge epuis kozongisa bango kati na nzela mpo te ke bayeba bosolo oyo biso nyonso tu tolingi liberation. Me kati na liberation ezali toujours na mot oyo ezali koya ebengi demission. kibokonzi epesamaka na baye oyo bakendaka kovote kibokonzi soki ezwimi na moyibi mosala oyo ekosala ezali vraiment ya mpunda ya malamu te tososola population na biso ezali kosenga changement kati na changement ezali koloba na biso boye ke maye manso tu ekoma ya sika Makanisi ya sika, etamboli ya sika, elobeli ya sika, mpe evandeli ya sika. Tozala na ba glissement lisusu te mpo na ko perdurer la dictature, mais toya na nzela ya changement. oyo ekolongola population na biso na soni oyo ezali. Ba negociation ya CCC ndenge esalamaka na baye oyo baponami na baye oyo baponami te, bango nyonso bazali kati na molili. Tango bino bozali kokende kosala ba negociations ezali oyo population na biso ezali koloba, oyo population na biso ezali kosenga to oyo bino oyo elingi bino. tolongwa na nzela ya mabe, tozonga na nzela ya bosolo. Nazali koloba na mwana nionso tout ya ekolo Congo oyo azali na bongo ya koyoka, oyo azali na intelligence ya ko comprendre, tomilobela kati na kibotribi na biso te, tomizala kati na kiboyeye te. Mais tolobela bosolo et puis soki bosolo esalami yango nde tokokonza mboka na biso ndenge esengebeni. Na demarche na biso oyo tobandaki koloba ezalaki koloba boye moko na biso to biso il faut que akota mpo te ke akonza. Tosepeli mpo moko na biso akoti, tosepeli malamu mingi te na ndenge ye akoteli. Biso tolingi ke akota mais te que tozwa ki bokonzi nionso mais non que akota po te que totikala na ki bozoba. Wana napesi biyano na baye oyoyo bazali ba pro kingandi to kingandi. Esengi na biso nyonso tu tomeka koyekola eloko babengani bosangani hmm? mpo hmm? teke tokoka kozala na bongwana ya sika Bino ba jeunes boyebi moto nani oyo bino bo votaki? Na ndenge oyo bino moko bolobaki ke il faut ke botelemela na ba bisika oyo bino bozalaki epai oyo bino bokendaki ko voter po boyeba nani oyo avotaki be nani oyo avotaki te be na ndenge wana pe esengeli boteleme na ba tribune na ba mairie na ba commune pe na ba ville na bino nionso pona kolakisa ke tozali na besoin ke pouvoir nionso ezonga na maboko ya population oyo alingi changement. Message ezali kopesama directement na oyo azali proclame mpe na oyo alingi ba proclame ye. Il faut que renversation de situation esalama na ngonga oyo. population etelema bisika nyonso mpo te ke ezwa kibokonzi nyonso. Soki tokobandela, soki tokosangana, soki tokosala ba negociations, ekozala ba negociations internes contre nous mais esengi ke manso tout ezonga na maboko ya peuple congolais. bomiyebi ndenge bozali na ba commune na bino kati na ba province Et puis na ba ville boyebi nani oyo bino bokendaki ko vote? Boyebi mutu nini oyo oyo bino bolingaki ke azala soutenu? Mais mutu wana soki ezali oyo ye babimisi esengi azala na makoki nyonso ya kokonza, ya ko diriger pe ya kobongisa mboka. Mais tango azali na makoki te, ndenge nini tokoloba ke tozui? Tozui te. Po te ke tozua, ezali kosenga ke makoki nyonso ekokisama. Bana bilaka. Bilaka esengi ke ekokisama. Ntango ekokokisama, biso nyonso tokoyeba ke tosi tomikoki mpo na kozwa kibokonzi na biso. biso tozali ba soldat du peuple mpo tozali kotelema na bamboka nyonso tu na ngonga oyo toyebi ke baye oyo bazali kati na mboka mwaye bakoki koloba malamu mokili eyoka bango ezali te mpo bazali nanu ya kokata ba internet ya kokatama na ba réseaux sociaux ezali biso ba bilenge oyo tozali libanda mpe oyo bazali kati bazali kozala na mwa makoki ya kokotaka tomeka tosala tout mpo na ko renverser situation mboka na biso tozalaki mingi kezala kokonzama na moko na biso epe tolingi ke moko na biso wana azala na makoki mpo teke biso tosepela mpo bitumba oyo tosali tosali yango kaka te mpo na biseki ezwi biso bata molayi epuis tokosenga ke ameka kozala na raisonnement moko na biso tozali na posa na bino ponso oyo nyonso bozali koluka renouveau. Mais pour que renouveau wana ekota esengi ke bongwama kati na bino esalama wana tokobenga changement total tokolongola maye manso oyo maklonamaki kati na mboka na biso mpe tokomema oyo ya sika oyo biso tokolona oyo kopesa biso bafrio kitoko kopesa biso mai malamu mpo tokende kokoka kosunga population na biso na ndenge moko ya bien nakanisi ke bozali kolanda nga malamu Pe nakanisi ke message oyoyo ekoyokama na ba fraction nionso tout. Po te ke bosangani ezonga. Bana libota moko. Bana ya Congo tozala kati na division te tozala ini nazali na besoin na bino nyonso ozala moto ya idps moto ya lamuka o moto ya parti songolo Na ngonga oyo faut boyeba yango que le PPDC prend le controle et puis chacun de vous il faut que axe se sentir qu'azali kati ya bilaka ya PPDC ya renouveau politique ya PPDC RDC Mpo te ke tokotisa angiocratie moderne esukola maye manso. Eyokana na bana banso ya Congo mpe mwana nionso tout oyo ya ekolo Congo azala vraiment na botosi na makambo oyo touti koloba. Kofinga moto te, kolobela moto mabe te, kasi kozongisa ye na nzela mpo te ke ayeba ke bana Kongo bazali ya kotelema. Ndenge tolobaki liboso, tozali na problème identitaire, problème sécuritaire, économique, finance mpe spirituel. Nyonso tout ekokonzama pe ekobongisama soki politique na biso ekomi en ordre. Tozali na ba reponses ya makanisi wana nyonso oyo eko permettre biso na ba ngonga oyo tokoka kozongisa mboka na biso na nzela. Na problème identitaire ndenge tolobaki il faut ke baye banso tu oyo bazwaki ba identité na biso bazala na yango deçu. Bongo tobandela kopesa na baye oyo tokomona ke balingi biso pe bazali lokola biso, na baye oyo bazali na makila oyo etangama ya ba congolais bazala ya kokangama. mpe ya kobengana. Mpo te kimya ekota kati ya mboka na biso, ekosenga ke securite na biso ezala ya komata. mpe tozala na bamur oyo tokoki kotonga na babisika oyoyo toyebi ke ezali kosala biso nungu nungu. Moko na biso mpe mutu moko te ayebi te ke mabe eza kosalama, bango nionso bayebi. moto akoki koloba ke ayebi te azali te mais solution nini oyo tozali kopesa solution nini oyo batie na mesa ntango bazali koboma bato na beni butambo na katanga epuis ntango makufi makufa ezali koya na Kongo central mpe na bisika banso oyo ya ekolo Kongo, ba solution nini oyo tozali kotia na table? Ba biloko oyo esengi ke tomeka kosala yango wana. Tozali na manso, manso na biso tokomi ezali mpo na bino, mpo na peuple congolais, mpo te ke bolamu ekota, bozalaka lisusu na bokufi te, bokufaka lisusu lokola banyama te, bozala ya kobongama mpe ya kobombama, mais mpo te ke manso wana esalama esengi ke bozala na soutien na nzela oyo tozali kokende. soutien na bino ezala total epuis bozalaka kolamuka nalobi te ke bozala nsima ya lamuka ezali na difference Lamuka ezali cri oyo songolo alobi. Ngai nalobi na bino bozala ya kolamuka to miso na bino ezala ya kofungwama. Bilenge ya UDPS. Nazali pe na besoin na bino parce que tobundi na bino elongo. Pe nalingi ke nzela oyo tozali kokende tokende na bino elongo. Soki moko na biso akokonza mboka esengi topesa ye makoki. po te ke azala nango manso azala na demi mesure te wana esika tosuki pona lelo nakozala esengo soki to kutani lisusu kati na maloba pona kososola na bokebi nionso ingeta na nkombo ya mvuluzi Simon Kimbangu. Ezali ngai wa bino Sami Mpole Kangila Mbaki Mangikila. Mingi na bino bayebi ngai na nkombo ya Mbole MKMB Mangikila. Na kasi tokosola na bino na ndenge ekoki Sami mpe tokosola na bino kati ya bilili to kati na makomi na ba partis politiques democrates combattants tout ou na PPDC, rdc. Nzambe abatela peuple congolais pe azala na biso, asunga biso pe se apesa biso, apesa biso manso. Ingeta.